defa 1 Aralık ve 8 Sen gideceğiz. Böyle ufak bir çalışmamız oldu. Ee, şehir hastanesi... Mesela şu gördüğünüz buna kreş. Şu anda içerisinde 90, ilk açtığımızda 90 bin civarında öğrencimiz var ama kapasitesi 200'ün üzerinde. لازم إبادة تمام حبسوا